힘들어! 먹어. 뭐랄까.

ってないからねそうだね <laughs> ましたはい今日どうですかどんなどんな感じでしたか変な感じ何、うん、今日何しに行ったんだろう渋滞だったしずっと渋滞だったよね今日なんでだろう、うん、ね行きも帰りも、うんうん、お疲れ様今何食べてますうん、台湾のインスタント麺、はい、リチャードにね汁取られたので 全然ないです台湾の味するどうせんスープいらないんだよほとんど飲まないじゃんまあ飲まないけどね、うん、人の話聞いてる、うん、台湾の味するするようん、うん、独特な食感そうそう柔らかいんだよね、うん、腰がないし腰ゼロ、うん 、うん台湾の麺って感じあ懐かしいなどんなどんなえっ、とねキムチ味のインスタント麺だけど、うん、キムチの味って一切ないね少しあるよあそうちょっと包装持ってくるねうん 台湾でも結構有名なメーカーのこういった麺です日本円で60円ぐらいかなうん60円もしないか安かったら何書いてありますか韓国式漬物まあキムチっていうことだよね、うん、キムチうんキムチスープ麺うんうんうん でサモンまた1個大きいやつあるから、うん、食べてあげようと思ってます、あれほん食べちゃう本当に殺すからね <laughs> 本当に大地にとってるんだからで本当は今日はあの三浦半島のある公園に行こうと思ってたんだけどね、うん、途中でねあら雨降るんじゃねみたいになって、うん、でもうちょっとで着くところだったんだけど U ターンして帰ってきましたバカみたい <laughs> っていうのもね、うん、普通に雨が降ればいいんだけどさリチャードがさ、うん、ベランダにソーラーパネルを置きっぱなしで出かけたのよはいそのパネル、雨で濡れると大変になっちゃうパセリたちもダメになるから <laughs> だから急いで、うん、有料道路をって帰ってきました <laughs> かバカみたい本当にバカみたい今日 で帰ったらね、うん、洗濯物、まあ、リチャードのなんだけどね、うんうん、風で飛ばされて亡くなってました <laughs> 泣きたおめでとうありがとうございますあどうせボロボロのパジャマだったから <laughs> 買えばいいじゃんもうショックでしたあ自分もショックでしたでも探したもないね、うん、ででも今日まあつまり運転好きでしょだから今日いっぱい運転できたじゃんもう、うん、56時間 休みなしで運転したね、うん、ほぼ、うん、あも元かお疲れ様ですいえいえうちの運転手はサムです、うんまあ、運転は好きなんでねちょっと肩凝っちゃった今日はいアマゾン物が届きました何ですか何ですか これ9パック買ってきました日本のビスコですこれ何回普通に買えばいいのに <laughs> ネットで買うもの美味しいですもう子供の時に食べ過ぎちゃったからさそうじでまあたたまに食べるとは美味しいなとは思うよ結構食べやすいし味的に美味しいしだから きですはい、まあ、これいろんな味もあるしね今コーヒー味とかいちご味とか結構好きでうんはいじゃあ明日ももしかして日本3連休かなみんなの3連休ですじゃあどこどこへも行かけないね人混みだからねもう行かなくてもいいと思ううん OK はいじゃあこんな感じはいおおやめてあきゅうあきゅう食べてあげるよあぶっ殺すからね食ったらていうかさそんな片付けてないから映さないで大丈夫みんなに見せましょうそういうもう